Thank you. 这边我我要跟他们，他要得，他走。 等一下再拍，不是你这个拍完了，姐，这个要连贯，要连贯 这样子就可以完全挂了我点像在想然后想出来就放放